મદવિની ઓઝા કોટા અને આપણા અત્યારે વડાપ્રધાન જે નરેન્દ્ર મોદી છે એમણે અહીંયા એક કર્મયોગીની તાલીમનો કોર્સ કરેલો હતો એટલે એના મેં ઘણી બધી તાલીમો આપેલી છે ક્લાસ વનથી ક્લાસ ટુ સુધીના કર્મચારીઓ જામનગર ખંભાળિયા હું તેત્રીસ વર્ષ ખંભાળિયા એક વર્ષથી અહીંયા અમદાવાદ શિફ્ટ થયા છીએ અને મેં ગ્રાહક સુરક્ષામાં પણ પાંચ વર્ષ કામગીરી કરી